ソフィア。私はずっと前から分かっていました。この世には神など存在しない。 滅びなさいこの矢はあなたへの憐れみです神ではなく 私の心の奥に答えを探しているのです。指揮官殿、私に力を貸していただけますか